तपाईँले आफ्नो आफ्नो स्क्रिन मलाई सेयर गर्नुहोस् अनि म तपाईँलाई यहाँ एउटा एकैछिन म तपाईँलाई के पठाइदिन्छु भन्दाखेरि यो फ्रिल्यान्सिङ सेक्सन हाम्रो जुन छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रै यो टिमको हो यो डिजिटल एजेन्सी मल्टिभर्सिटीकै भनेर बुझ्दा हुन्छ अब कसैले चाहिँ अब यहाँ प्रोजेक्ट लिन चाह्यो होइन भनौँ न ऊ के अरे उसलाई चाहिँ डिजाइनिङ आउँछ ग्राफिक्सको वेब डेभलपको अथवा चाहिँ तपाईँको भनौँ न जे स्किल्स छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ ऊ गर्न चाहन्छ भने यहाँबाट म मसँग यस्तो यस्तो स्किल्स छ मलाई प्रोजेक्ट छ भने दिनुहोस् भनेर उसले भन्न सक्छ अथवा चाहिँ म के अरे अर्को भनेको कोही हामी हामीसँग त हाम्रो हामीसँग बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा त भर्खर स्टार्टअपहरू बिजनेस ओनरहरू पनि आउने हो नि त होइन कसरी चाहिँ डिजिटल्ली आफ्नो बिजनेस ग्रोथ गर्ने भनेर सो उनीहरूले चाहिँ अब भनौँ न ल मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो के अरे गर्नु छ मेरो लेट सपोज मेरो चाहिँ वेबसाइट बनाउनु छ कसरी हो भन्न सक्ला अथवा चाहिँ के भन्न सक्ला हो त्यही कुरा चाहिँ अब यो एजेन्सीले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरू जो गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई दिने जो लिन चाहन्छन् उनीहरूलाई लिने होइन अप्सनहरू चाहिँ यो फ्रिलान्सिङ साइटबाट चाहिँ बनाइदिनको लागि हामीले यो यो किसिमले हामीले यो साइट बनाछौँ है त साथी यो यो हिसाबले बनाएछौँ अब यो एजेन्सीले चाहिँ यो कोर्स सोर्स बेच्ने काम चाहिँ गर्दैन जस्ट प्रोजेक्ट मात्र गर्छ यो एजेन्सीले है त अब हामी अगाडि जाउँ मेन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कन्टेन्ट तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो अनि कन्टेन्ट अब हाम्रो त अब तपाईँले कन्टेन्ट पाइसके पछाडि त डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको हुन्छ नि त कन्टेन्ट है डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको कन्टेन्ट हुन्छ सो त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ टक्क प्लेलिस्टमा बनाएर तपाईँले पक्कै पनि प्लेलिस्टको पनि कसरी प्लेलिस्ट बनाउने पनि त्यहाँ छ युट्युब ट्रेनिङमा छ हेर्नुभयो होला है अनि त्यस्तै प्लेलिस्ट बनाएर गयो भने एकदम राम्रो हुन्छ सो मैले एउटा यहाँ एउटा च्यानल चलाउँदैछु यो चाहिँ बाहिरको लागि मात्र यो विशेष गरेर मेरो मोनिटाइजेसन हुन लागिसकेको छ यो च्यानल थोरै अवश्य सब्सक्राइबर म बढाउँदैछु यो विशेष गरेर इङ्ग्लिस भर्जनमा मैले चलाउँदैछु यो च्यानल राम्रै फ्लो गइरहेको छ यसको नि अझ युट्युबमा मलाई चाहिँ युट्युबिङ बाहिर गर्न मन छ सो जाँदैछ बिस्तारै तपाईँको नि बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ सो के छ भन्दाखेरि म फर्स्टमा यहाँ गएर यहाँबाट जिमेल गएर गएर चेन्ज गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि यहाँ गएर अलिअलि थोरै थोरै लगानीहरू सेभिङहरू छ भने अहिले बिटकोइन होल्ड गर्नुहोस् है साथी बिटकोइन बिटकोइनमा म तपाईँलाई डिटेल पठाउँछु यो सेसन पछाडि है अब यहाँबाट गएर के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो टिमहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको राइट ठाउँमा जम भन्ने नै हो होइन तर कति डि चाहिँ तपाईँको कतिपय कुराहरू चाहिँ भनौँ न अलिकति प्राइभेट नै लैजाउँ कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ क्या अब उहाँहरूको त्यो ग्रोथ एक्टिभनेस सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तर ठिक छ पछाडि अब जो जो अगाडि बढ्दै जान्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गराउने ठुलो इच्छा छ यो अर्को अरू अरू इन्डस्ट्रीमा पनि प्लान चाहिँ तपाईँलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट गएर यो ड्राइभमा गएर गएर सबभन्दा फर्स्टमा अब तपाईँले एडोबीको एडबको एडोबी प्रिमियर एडोबी प्रिमियर प्रोको चाहिँ कन्टेन्टलाई प्रयोग गर्नुहोस् सबभन्दा फर्स्टमा अनि हाम्रो के अरे विकमा तिनवटा भिडियो अपलोड गर्ने साथी सो फ्राइडे गर्नुहोस् स्याटरडे गर्नुहोस् र एउटा चाहिँ मन्डे ट्युजडे वेनसडे वेनसडे गर्दा हुन्छ है तिनवटा तिनवटा दिनमा गर्नुहोस् त्यसरी गर्दा हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै अब गर्दाखेरि प्लेलिस्ट भनेको म तपाईँलाई एउटा बुझाइहाल्छु इट्स लाइक प्लेलिस्ट भनेको डक्टर बिन्दा होइन जस्तो उहाँको प्ले उहाँको च्यानल हो यो होइन हजुर अब उहाँको च्यानलमा अब भिडियोमा गयो भिडियो साइडहरू छ प्लेलिस्ट उहाँको छ अर्को होइन प्लेलिस्टमा के छ भन्दाखेरि उहाँले टक्क टक्क बनाउनु भएको छ के होइन बडा Bharat so or stable business strategy sales भनिसके पछाडि अब यो सेल्स भिडियोजमा सेल्सकै मात्र ट्रेनिङ हुन्छ कि सेल्सकै मात्र भिडियो हुन्छ कि होइन अब मार्केटिङ भिडियोज भनेर छ मार्केटिङकै मात्र हुन्छ होइन अब पपुलर केस स्टडी भनिसक्यो केस स्टडी मात्र हुन्छ भन्नुको अर्थ जस्तो तपाईँले पनि आफ्नो युट्युबमा जस्तो एडोबी फोटोसप भनिसकेपछि त्यसको सबै मात्र ट्रेनिङ आउने भयो नि त राइट अब भोलि सेयर मार्केट भन्नु होला सेयर मार्केटकै मात्र ट्रेनिङ आउँछ नि त भोलि तपाईँले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको भन्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङकै मात्र भन्छ फाइनेन्स भन्नुहुन्छ फाइनेन्सै मात्र सो यसरी गयो भने अ जस्तो भनौँ न यसरी गर्दाखेरि ल बिजनेस स्ट्राटेजी भनेर यो छ होइन अब एक पछाडि अर्को सेरिज आउने भयो क्या अब यो सेरिज सकिने लगतै automatically second part third part fourth part series by series जान्छ क्या प्लेलिस्टको चाहिँ राम्रो अप्सन चाहिँ यो छ बुझ्नुभयो तपाईँले सो यसरी तपाईँको प्लेलिस्ट बनाउनु होला मैले अहिले तत्काललाई चाहिँ तपाईँलाई कन्टेन्ट यहाँबाट सेयर गरिदिन्छु uh, content यहाँबाट गरेर सेयर गएर तपाईँको इमेल आइडी के छ अरे तस्मिर तपाईँको म्युट छ क्यारे हजुर तस्मिर छ तस्मिर फो फो फो त्यो छैन म यहाँबाट सेन्ड गरिदिन्छु नि ल गरिदिनुहोस् त तपाईँको तपाईँको अहिले ल्यापटपमा लगइन भएकै गर्नुहोस् है युट्युबको युट्युबको भनौँ न युट्युब कुन इमेलबाट खोल्नु भएको छ त्यही Bye. Bye. पठाउँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट गएर ठिक छ ठिक छ म त्यसलाई मिलाउँछु यहाँ गएर यहाँ गएर ओके मैले तपाईँलाई कन्टेन्ट सेयर गरेँ र मलाई तपाईँले अब स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् म यहाँ तपाईँलाई होस्ट बनाउँछु गएर मेक होस्टमा जाने ल तपाईँले मलाई